É normal que com a agitação do dia a dia não tenhamos a preocupação de analisar o rótulo dos produtos alimentares. No entanto, é muito importante estarmos informados sobre os produtos alimentares que vamos consumir para podermos fazer escolhas mais saudáveis. Bem, vamos às compras! Hum, qual destes sumos devo comprar? Qual será o mais saudável? Será o com pau de ananás e coco ou ice tea de manga? Para melhorar a tua decisão, consulta o rótulo do produto alimentar. Mas como? Em primeiro lugar, quando queremos comprar um produto alimentar, devemos ver a data de validade. A data de validade é a data até a qual devemos consumir o produto de preferência. Portanto, deu na validade. em questão. Na lista, os ingredientes são apresentados de forma decrescente de quantidade. E quanto menor for o número de ingredientes, mais saudável será o produto alimentar. Ora, para ficarmos mais esclarecidos, vamos analisar os ingredientes de cada sumo. O compal é maioritariamente constituído por água e sumos à base de concentrados. Por outro lado, o chá e os açúcares são os ingredientes que no ice tea de manga existem a maior quantidade. Devemos admitir que o compau parece ser uma melhor opção por não ter tanto açúcar. Porque, como sabemos, o açúcar está presente em muitas bebidas e em excesso pode ser prejudicial à saúde. Para completar a análise do rótulo, devemos consultar a informação nutricional. A informação nutricional apresenta toda a informação relativa às quantidades de vitaminas, gorduras, proteínas e calorias. Ou seja, a partir dos valores nutricionais temos acesso a todos os nutrientes que constituem o sumo. Porção é a média consumida normalmente pelas pessoas cada vez que estas consomem o produto alimentar. Em suma, é importante saber e ter a preocupação de analisar os rótulos dos produtos industrializados. Assim, podemos fazer melhores escolhas e, consequentemente, uma alimentação mais saudável. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Consumidor. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi instituído por John Kennedy a 15 de março de 1962. Kennedy defendeu os quatro direitos fundamentais dos consumidores: direito à segurança, direito à informação, direito à escolha e direito a ser ouvido.